大家好，今天要介绍是在乐高本箱。 <coughs> 首先，这现在因为锁住了，所以打不开，所以要打密码。 打密码就可以打开。这还有内部空间，它的门很厚，所以会增加内部空间。但锁起来也是安键。 然后那样子就打不开，那内部构造就是，按，这里会打开，里按钮，按钮，这个就会打开，然后这样就会锁起来。 nhưng gì cũng sống chuyển hơn sân bảy tu sĩ rồi nhưng tất cả cho con con trẻ đây là hình tàu của bye bye